Die Winde hat eine unheimliche Kraft. Auf dem Berg bei 30% Neigung fährst du mit dem Ding, ist wie wenn du eine flache Strecke fahren würdest.